Старка. Как много в этом слове. Многие еще помнят эту необычную водку советских времен. Сделанную по ГОСТу, ну тогда все делалось по ГОСТу, либо польский вариант. А ведь это был весьма достойный напиток. особенно под закуску с красной рыбки. Рецепт советской, воз... Э, советской водки, так имеется в виду, по ГОСТу СССР, либо польский вариант. Он довольно сложен для приготовления в домашних условиях. Но можно сделать очень близко к оригиналу, делается это довольно просто. А как? Смотрим